omset ternak jangkrik wah luar biasa ya sampai wah ini induk-induknya wah besar-besar hmm, ya ini induk-induk jangkrik untuk telur banyak sekali menghasilkan jutaan rupiah menghasilkan jutaan rupiah sekali panen jangkrik kalau sekali us panen ada 10 juta lebih <laughs> ini makanannya